Ел газетінің 16 наурыздағы саны кеше қазақстандық музыкант Иманбек Зекеновтың Сейчон атты әншінің «Роузы» сәніне жазылған ремиксі Грэмми сыйлығын жеңіп алғаны туралы ақ жарқын хабармен жарық көрді. Осыдан 30 жыл бұрын қазақ кср президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығы шығып, наурыздың 22-сі халықтық мереке, наурыз мейрамы ретінде жарияланды. Ғасырлар тоғысына көз жүгіртіп, бойлағыңыз келсе, газет шолушысы Бекен Қайратұлының береке басын ауырыз, қазына құты тайғазан мақаласына зер салыңыз мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаевтың тапсырмасымен сапасыз білім беріп жатқан жоғары оқу орындары жабылып жатыр соңғы уақытта осы мәселеге қатысты даулы пікірлер де көбейіп кетті қысқартудың кесірін көріп қалмаймыз ба жалпы университеттерді жабу қала жүргізіліп жатыр нақты қандай критерийлерді талап етеді бұл тұралы газет тілшісі айдана шотбайқызының жоғары оқу орындары неліктен жабылады мақаласынан оқи аласыздар 2020 жылғы есеп бойынша елімізде жалпы саны 253 мұражай тіркелген соның көп бөлігі тарихи өлкетану мемориалдық немесе өнертану саласына тиесілі ал әдеби музей үйлердің үлесі салыстырмалы түрде алғанда тым аз республика бойынша 20-30-дың айналасында ғана өзектілігін жоғалтпаған осы мәселе төңірегінде газет тілшісі маржан әбіш әдеби музей үйлердің әлеуеті қандай мақаласында тарқатып берді сонымен қатар жансарай бетінде кинорежиссер сатыбалды Нарымбетов хангенені экрандауға дайын екенін айтып тарихты зерделеудің киноға әсері жөнінде сүбелі сұхбат берді жаңалықтармен сосындап. ел ішіндегі елеулі ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе егемен қазақстанның 16 наурыздағы санын немесе егемен кз сайтын қарай жүріңіздер